आज हामीहरू एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा सिक्न नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु जुन चाहिँ मैले इन्ट्रोमा डिजेको इफेक्टहरू हालेको छु त्यो चाहिँ मैले कसरी हालेँ यसको बारेमा आज थाहा पाउनेछौँ सो बिना कुनै टाइम मिस गरी भिडियो सुरु गरौँ सुरुमा चाहिँ हामीले भिडियोलाई रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले चाहिँ रेकर्ड गर्नको लागि एडप अडिसनमा तपाईँले यो रातोमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् र यहाँतिर स्याम्पल रेट यति हालिसकेपछि म ओके गर्छु नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र आज हामीहरू फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोमा भेटेका छौँ नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र आज हामीहरू फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोमा भेटेका छौँ नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईँहरूलाई एउटा नयाँ कुरा सिकाउन जाँदैछु सो मैले चाहिँ तिनवटा टेक चाहिँ लिएको छु सो यसमध्ये चाहिँ म कुनै एउटा क्लिपलाई चाहिँ म लिन्छु नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईँहरूलाई एउटा नयाँ कुरा सिकाउन जाँदैछु हामीले चाहिँ यो पार्टलाई लिन्छौँ र तपाईँले राइट क्लिक गरेर क्रप गर्न सक्नुहुन्छ नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईँहरूलाई एउटा नयाँ कुरा सिकाउन जाँदैछु सो यो स्पेसलाई चाहिँ हामीले सेलेक्ट गरेर डिलेट गर्न सक्छौँ यहाँ पनि म यसरी सेलेक्ट गर्छु र डिलेट गर्छु नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईँहरूलाई एउटा नयाँ कुरा सिकाउन जाँदैछु मैले चाहिँ हल्का यसमा नोइज चाहिँ फिल गरिरहेको छु सो इफेक्ट्समा जान्छु र इफेक्ट्समा गइसकेपछि तपाईँले नोइज रिडक्सनमा जानुहोस् र यहाँबाट चाहिँ तपाईँले एडप्टिभ नोइज रिडक्सनमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ तपाईँले चाहिँ एप्लाई गरिदिनुहोस् नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईँहरूलाई एउटा नयाँ कुरा सिकाउन जाँदैछु अब चाहिँ हामीहरू यो साउन्डलाई हल्का बढाइदिउँ त्यसको लागि म फेभरेट्समा जान्छु र यहाँतिर normalise to minus zero point one डिबीमा क्लिक गर्छु नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईँहरूलाई एउटा नयाँ कुरा सिकाउन जाँदैछु यसलाई चाहिँ हल्का म कम्प्रेस पनि गर्छु त्यसको लागि म इफेक्ट्समा जान्छु इफेक्ट्समा गइसकेपछि यहाँतिर एम्प्लिट्युड एन्ड कम्प्रेसनमा जाने र तपाईँले यहाँतिर डाइनामिक्समा जानुहोस् र डाइनामिक्समा गइसकेपछि यो भ्यालुहरू तपाईँले हाल्नुहोस् र एप्लाई गरिदिनुहोस् नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईँहरूलाई एउटा नयाँ कुरा सिकाउन जाँदैछु अब चाहिँ हामीहरू एप्लाई गरिदिन्छौँ एप्लाई गर्ने बित्तिकै यो अडियोको जुन चाहिँ हामीले इफेक्टहरू चुज गरेका छौँ यो चाहिँ एप्लाई यसमा हुन्छ नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईँहरूलाई एउटा नयाँ अब चाहिँ हामीहरू के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ न्युमा जान्छौँ न्युमा गइसकेपछि हामीले मल्टिट्र्याक सेक्सनमा जान्छौँ र यहाँतिर तपाईँले डिजे ड्रप लिन सक्नुहुन्छ र डिजे ड्रप लिइसकेपछि तपाईँले नाम पनि दिन सक्नुहुन्छ जस्तो कि म नाम चाहिँ फिस भनेर दिन्छु र यहाँतिर ओके गरिदिन्छु ओके गर्ने बित्तिकै एउटा यस्तो प्यानल आउँछ फर्स्टमा छ कोरस सेकेन्डमा छ इको थर्डमा छ फ्लेगर फोर्थमा छ म्युजिक र फिफ्थमा चाहिँ मास्टर देख्न सक्नुहुन्छ सो हामीले यो क्लिपलाई चाहिँ यसरी ड्र्याग र ड्रप गर्छौँ नमस्ते सबैजनालाई म राजीव खाजु र म आज तपाईँहरूलाई एउटा नयाँ कुरा सिकाउन जाँदैछु कोरसमा राख्ने बित्तिकै तपाईँले साउन्ड चेन्ज भएको देख्न सक्नुहुन्छ यही चिज चाहिँ म इकोमा पनि हालेर हेर्छु नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईँहरूलाई एउटा नयाँ कुरा सिकाउन जाँदै हामीहरू फ्लेगल्समा नि नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईँहरूलाई एउटा नयाँ कुरा सिकाउन जाँदैछु अब चाहिँ हामीहरू यो कोरसमा चाहिँ केही पार्ट चाहिँ हामीहरू लिन्छौँ केही पार्ट चाहिँ हामीहरू कट गर्छौँ कट गर्नको लागि कन्ट्रोल के गर्छौँ र रिपल डिलेटको लागि राइट क्लिक रिपल डिलेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि कन्ट्रोल डी गर्नुहोस् सो हामीले कट चाहिँ यहाँतिर गर्छौँ यता चाहिँ हामीहरू कन्ट्रोल के गर्छौँ र यो तलतिर इकोमा चाहिँ हालिदिन्छौँ कन्ट्रोल के गर्छौँ फेरि तलतिर लिएर जान्छौँ नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईँहरूलाई एउटा नयाँ कुरा सिकाउन एउटा नयाँ नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईँहरूलाई एउटा नयाँ कुरा सिकाउन जाँदैछु हामीले यसलाई चाहिँ तल गर्छौँ यसलाई चाहिँ माथि गर्छौँ नमस्ते सबैजनालाई म राजीव खाजु र म आज तपाईँहरूलाई एउटा नयाँ कुरा जाँदैछु यति चाहिँ हाम्रो भइसकेको छ म राजीव खाजु र म आज तपाईँहरूलाई एउटा नयाँ कुरा जाँदैछु अब चाहिँ हामीहरू म्युजिक पनि एड गर्छौँ म्युजिक एड गर्नको लागि तपाईँले डबल क्लिक गर्नुहोस् र म्युजिकलाई म यहाँतिर लिएर आउँछु यो म्युजिकलाई चाहिँ यसरी तलतिर हालिदिन्छु कट गर्छन् डिले गरिदिन्छौँ अब चाहिँ हामीहरू यसलाई हल्का यहाँ अगाडिबाट यसरी कट गरिदिन्छौँ यसरी लिएर यहाँतिर हालिदिन्छौँ सो म्युजिकको साउन्ड अलिक बढी भएको जस्तो फिल भएर सो मैले यसरी साउन्डलाई हल्का कम गरिदिन्छु अहिले चाहिँ पर्फेक्ट भइसक्यो सो अब चाहिँ हामीहरू यसलाई चाहिँ कट गर्छौँ र यो कट गरिसकेपछि हामीहरू यहाँतिर यसरी हाल्छौँ र फेरि यसरी कपी गऱ्यो भने एउटा क्रस फेड हुन्छ यसरी गर्दै हामीहरू चारचोटि लिएर जान्छौँ र म यसरी तलतिर लिएर आउँछु र यहाँतिर हाल्छु र यसरी हालेर म यहाँसम्म हालिदिन्छु र म आज तपाईँहरूलाई एउटा सो यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो डिजे ड्रप इफेक्ट चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ यहाँतिर तपाईँले एउटा लास्ट काम चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ ग्रे कलरको बटन छ यसले यसरी राख्नुभयो भने यसरी हाल्नुभयो भने फेड आउट हुन्छ सो बिस्तारै म्युजिक सकिँदाखेरि यो पनि सकिँदै जान्छ सो यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो डिजे ड्रप इफेक्ट हालेर तपाईँले कुनै पनि साउन्डलाई यसरी क्रिएटिभ तरिकाले चाहिँ प्रिजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ आजको लागि यति नै हामीहरू फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोमा भेट्नेछौँ तबसम्मको लागि stay safe stay healthy and bye bye